Good morning, sì, uh, in realtà qui è ora di pranzo, è l'una e un quarto, e quindi già è pomeriggio. Sarei di affidarmi mister, master, maestro, o semplicemente... Oh, semplicemente... David Lynch, it's me, 17. 2022 and it's uh, Tuesday here in Naples, uh, clear, clear afternoon, very still right now, uh, 71 and 6 Fahrenheit, 22 Celsius, the trend, uh, temper trend, la temperatura trend di questo periodo. And uh, uh but it seems more a summer climate than spring climate, ma d'altra parte stiamo andando verso giugno, quindi è anche una certezza questa. As regard the review I, thoughts, I don't know if I'll do it, but if I'll do it as always is separate from this so eyes open if you're interested anyway as he and you will just see from the window ormai è già a pomeriggio quindi è credo che dico it seems that eccetera but the really important thing is that with this atmosphere today we have Today we have those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful <laughs> skies and golden sunshine. Per ormai già all along the way perché già è pomeriggio. Per cui, beh, speriamo di continuare con questo trend che già va avanti da sei giorni, se non erro, uno dei più lunghi di tutta la mia storia, guardate riporto col sole. Per cui, say the this, so from the mythical window with the orange, red, blue, green water curtain, and it's uh, green roller shooter and me on the top of the visible and factor in the shot from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Evo, great day, molto people, follow the channel, riporsi un saluto davvero a tutti uh, la colazione io <laughs> già l'ho fatta, batto orso, I hope you all have a great breakfast. Io la farò tra poco, cioè scusate, spero vi possiate consolare, soprattutto se il tempo dovesse essere brutto alle vostre parti. I'll see you in the video tour, si fa do it or tomorrow.